Olá galera, como ¿cómo te va? Bem-vindo de novo a mais um vídeo sobre Caden Live. No vídeo passado hemos sincronizado o áudio, não? O áudio externo com o áudio do vídeo. Hoje vou ensinar como criar aqui uma carpeta do projeto para facilitar a organização assim e a eficiência, não? Então, yo acá estou editando justo um vídeo assim de entrada para cá para YouTube, o que seja, né? Então, por lo general eu vou para quem ha visto meus vídeos aí, tem a vinheta, etc aí, né? Eu trabalho com outras pistas de vídeo Vou insertar uma pista acá. Arriba. Vale. Por si acaso vou insertar mais uma pista de áudio abaixo. Vale. Pois grava ah, não pois. Não, ah, pois. Eh, entonces, yo tengo por ejemplo mi viñeta, ¿no? La viñetita. Un poco alta la huevada. Ya. Tengo, tengo la viñeta. Esa viñeta ya está con sonido, todo. Vale. Voy a agregar a mi clip. automaticamente separou a Kami Clip. Né? E aí tenho também a opção de subscrever. Tenho também aqui minha minha tarjetita. Eu é, agregué acá todo arriba, Né? Então, por exemplo, essas coisas eu sempre vou usar em demais projetos assim de editores, vídeos de editores, assim, né? estilo tutoriais aí, pero, enfim. Então, eu crio na carpeta e agrego acá o nome editores, porque eu vou usar seja já para Darktable ou seja para editor de vídeo, né? ou seja. Então, se eu seleciono essas coisas que sempre vou usar, na mesma vinheta, etc., arrasto para essa carpeta y listo. Então, isso aqui já vai estar guardado acá. Vale, então isso aqui sempre vai estar cá. Então, eu sempre que vou fazer vídeos disso, os vídeos, áudios, eu arrasto cá. Pero cá eu tenho organizado já as coisas que sempre vou usar. Né? É que nada para organizar. Vale, então isso, porque como eu tenho vários projetos de vídeo, Cada um às vezes usa uma vinheta, outra coisa, outro sonido, etc. Então eu vou ter acá todas as carpetas. Né? Vale. Então, por exemplo, daí eu tenho acá vinhetas assim que eu uso para vídeos de review, assim. Então, crio outra carpeta, escrevo reviews. E o mesmo, arrasto Yo tengo una que es para, para cine. acá. Tengo una que es para vlog. Ya. Então eu vou salvar, por exemplo, vou guardar esse projeto aqui como YouTube. Então, acá tem o projeto guardado. Né? Então, às vezes eu, eu abri cada em live, eu venho, abro esse projeto. Assim se organizam as carpetas. Vale. No próximo vídeo eu vou começar a editar acá esse vídeo Pensei em alguns efeitos que eu uso, né? Isso. E ensinar como, como gravar esses efeitos, né? Gravar. Como gravar esses efeitos para facilitar a vida depois, vale? Mas isso, nos vemos até a próxima.